कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है तू है कि मुझ में